Daniel. Waalaikumsalam. Daniel tak ada lah. Dah keluar kejap tadi pergi kedai. Tak boleh cik, saya tunggu Daniel balik dulu. Tak apa lama. Mai duduk sini. Acik pun baru balik dari klinik ni. Mari kita sembang. Alamak. Pelik je ni. Kenapa, Cik? Ya. pelik lah Mar. Ada kena suruh sapu kat mata kiri dengan kanan. Ah, Cik sakit bisul kat sini. <laughs> Macam mana Cik nak baik ni? Aduh. Agaknya doktor ni terlebih belajar rasanya. <laughs> Aduh, doktor, doktor. Pekat pun ada kot. Aku <laughs> cakap bisu dia bagi buat mata ni pelik. Itulah. Lah. Ada satu lagi ni. Peliknya. Kekejangan perut atau perut mengulas. Acik saya sakit apa sebenarnya ni? Kok kekejangan perut pula? <laughs> Siap perut mengulas lagi tu. Acik sakit bisul kat sini dah besar dah. Oh. Kalau acik makan ubat ni, acik <laughs> makan apa? Acik yang mengulas tadi. <laughs> apa cerita ni ya Allah? Rasanya doktor ni um, kurang tidur ni. Agaknya lah kurang rehat. Salah bagi ubat dekat acik. Acik tak nak makan lah. <laughs> Rasanya ni buat orang lain ni. Betul tu? Ha. Kan? Mungkin so dia... macam mana ni? dia pening ni. Acik nak lah makan lah cantik. Acik nak makan ke tak nak? Ikut acik lah. Aduh. <laughs> Nanti batu acik sakit perut acik sakit. Aduh. <laughs> Rasa bisunya makin besar. <laughs> Eh, ya Allah, ya Allah.